За бичлэг эхлэхээс өмнө интро хийсэн хүний талаар ярилццгаая. Энэ хүн болохоор WarTube гэдэг ийм хүн байгаа. Одоо 119 subscribeтай байгаа. Тэгээ би ер нь ихэнх интронуудаа ихэнх жижигтэй тэгээд ер нь маш олон интронууд хөрхи надад хийж өгсөн байгаа. Тэгээ одоо жишээлбэл миний хамгийн анх хэлгэжсэн интро бол энэ байна. Тэгээ хоёр дахь нь энэ байна. Аа тэгээд Лексоциос хэлгэжсэн. Тэгээд энэ ингээд 3 4 Тэгээ ер нь намайг интро хийгээд өгөөч гэх болгонд интро хийж өгдөг. Тэгээд аа тэгээ энэ хүн болохоор лайк энэ хүн болохоор тэгээд ер нь хүмүүсүүд үнгүй интро хийж өгж байгаа. Тэгээ та бүхэн энэ хүнээр интро хийлхийг хүсвэл та бүхэн хүн дээр subscribe дараад хонхог дараад тэгээд үнгүй интротой болоорой. Тэгээ одоогоор энэ хүний хамгийн том зорилго нь 300 subscribers хүрэх зорилготой байгаа учраас бүгдээрээ түүнд туслаж 300 sub хүрэхэд нь тусалцгаая. Тийм учраас та бүхэн яг одоо description хэсэгт байрлаж байгаа линкэндээ дараад тэгээд subscribe дараарай. Йоо, йоо, йоо, йоо, йоо. За тэгээд өнөөдөр бүгдээрээ заяо а Cool 3D World гэсэн channel-аас бүгдээрээ А энэ сувг нь болохоор ингээ хараад байхад бүр амар нэг тийм эвгүй эвгүй төрслөлтэй тэгээд нэг хүний нэг амар сонир чихүц төрүүлсэн гэх юм уу аим шиг хэд бас сэлэхэд хэцүү тэгээд ер нь нэг тийм амар эвгүй байд төрүүлсэн ер нь ойлгогдохооргүй амар э, тийм эвгүй бичлгүүд гаргадаг сууг юм шиг үлээ Тэгээ бүгдээрээ энэ сувгуудыг яг ямар ямар бичлэг хийгээд ер нь хийдгийг бүгдээрээ үздцгээе. За тэгээ би хамгийн хүн үтсэн бичлэгийг эхлээд үздэм үү гэж бодлоо. Тэгээд нэр нь болохоор дэлхий тэгээд сар гэсэн байна. За үздцгээе. За Йоо химбэ. Та нэг харахад арай сонирн байгаа зү. та нар садын бичлэгээс юм ойлгосон. Би л юу ч ойлгосонгүй. Хараад байхад гэхдээ тэгээд дэлхийн сар хоёроос хүн үсээд тэгээд дэлхийн сар хоёрын үүслээс энэ аалз юм болчтой тий. За за би л саяхаас бол яг үндэ юу ч ойлгосонгүй. За одоо бүгдээрээ main in chairs а эрэгтэй хүмүүс хандлт дээр гэсэн бичлэг үздэцгээе. Эдрийг авраа дуусчлаа шьт. Байж та сая юу болчихв? За хүмүүс ингэ орилж илаа. Энэ юу вэ? За одоо эрэгтэй хүмүүс хандлал дээр хоёр дахь эпизодыг үзье. А энэ магадгүй үргэлжлэл юм болов? Өхөө. Яг ямар учраас ингэ ойлгож байгаа юм бэ? Живлээ. Дуусчихж байгаа юм те. За одоо бүгдээрээ рок н роллыг үзье. Ачаач. Ошо. Гэтэ ингээд тийм сонир зүйл ингээд бүгд хийчих юм байна. Yeah. учраас хамтлаг сүрээ будаа дууч байхгүй. За, энийг хэвээр сонирхолтой юм шиг байна та. Roller coaster галзуу болно. Аа, энэ нь үнэ үн дээр Аа, we are in bed, we are in bed. Өтрөл релиз биш юм. За бүгдээрээ тэгвэл энэ дээр тавьж байгаа. За тэгээ бүүнээр үз. Ся. Ээ юу вэ хантаа ханаа юм биш. Уужаа тэгээ ардхгүй бөөлж чинь нэ. Оо ёо ёо ёо ёо. Оо бүгд ёо ёо ёо. Нэг чих VR-аар үзүүлсэн юм биш тэгвэл гоё л юм. Оо яа тэ кикүү биш. O Shiryu que amou. Ah! Violância, hein? Уусаа тий. Сайн ихтэй гоё юм бэ. Яг бүр ингээд VR ингээд яагаад зүчвэл сая саяг бол үнэндээ гоё мэдрэгдэх байлаа. За за капкейк. Ийм ийм гоё юм байдаг шүү дээ. Ялууч. Дууссан уу? За өндөг төрөв билээ. Оо ахмад яг жакс пар. Танийх энэ арай л утгахгүй ма тий. Тэг ингээд энэ хүмүүс хэдий чи нэг тийм утгагүй зүйл хийдэг ч гэсэн ингээд амар олон хүн үзэж байгаа байхгүй юу. За за юу ч гэсэн энэ бичлэгийн төрөө дууслаа. Тэгээд та бүхэн энэ чанлыг орохыг хүсвэл link-ийн description дээр байгаа. Тэгээд та бүхэн өөрсдөө Заас тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр хоёртай.